Ornia enudra. Ho cucnos leucos, ho geen, cae he nessa NEECONTAI contai. Ho laros catapontisdetai. Tuutois prostizetai ton ptunga cae ton pelecanon. Ho haliaetos, haliaetos, cae ho laros quauax e quauex catapetontai. Allah ho eroi dios en tais octhais hestekei hina catalabe tus ixuas ho triorchos en valle to ranfos toi hydati kai mu catai hos bus he seisopugis pugen kinei